Самого Саратова, да? Э, когда подписали контракт? Я не подписывал контракт, я приехал сюда от ЧОПа, ну, охранять школу с 1 сентября. Стоп, приехали сюда. А, а, на каком основании? Ну, Доброволь? Э, доброволец или как? Ну, предложили охранять школу в Луганске э, с 1 сентября как бы вахтовым методом. Охранять? Ну, да. в составе чего? В составе ЧОПа. ЧОП, ЧОП это что? Частная охрана предприятия. Частная, э, российская? Российская. Российская? Да. Частная охрана, охранять школу от кого? Ну как, в школах охрана существует везде, и как бы нас ставили по два человека. В самом Луганске? Ну, не в Луганске, а в Купинске. В Купинске, да? Э, я понял. А сколько обещали платить? Ну, чуть побольше, чем в Москве. Я работаю в Москве. Ну, чуть побольше это сколько? Какая 85 тысяч. 85 тысяч? А в Москве сколько платили? 70. А в Москве чем занимались? Охранной деятельностью. Охранной деятельностью, да. А что охраняли? Парки, поликлиники, школы. Хорошо. Я понял. Э, а когда зашли в Украину? В Украину когда зашли? 29 августа. 29 августа, да? 30 мы были, 31 были на месте, и 1 уже заступили в школу. А в плен как попали? 6 начали бомбежки, Утром мы встали, вышли, ученики уже в школу не пришли, учителя не пришли. Мы у местных жителей спросили, что, как, где. Они сказали, русских нету, никого уже. Ну, я встал, собрал вещи и пошел куда-нибудь. Как-то вот так. Ну, военных уже не было, ни полиции, ни российских солдат. Ну, пошли, и что дальше? Ну, потом попал в плен в ВСУ в военном. Они меня переправили в СИЗО, в Харьков, потом... Ну, это понятно. В... Э, оружие имели? Как охрана? Оружие, да, охрана оружия. Какое? ИШ-71. Угу. Кем выдано? Гладкоствольный пистолет. Ну, э, он нам выдается как охранник. А зачем же ну, Это... охраннику в школе пистолет? Ну, просто охранник шестого разряда, он э, ходит э, с, с оружием. Ну, хорошо, вот у меня вопрос к украинцам. У нас в школах охрана без оружия. Ну, почему, почему вы в Купинске приехали с Москвы охранять школу? А кто вам предложил? Я не могу сказать. Ну, а кто предложил охранять школу в Купинске? Ну, предложили в ЧОКе что есть возможность вообще нас собирались в Луганске размещать в школах. Ну, а оказались в Купинске. Хорошо, а от кого отхранять школу нужно было в Купинске? Ну, как бы, я не знаю. Мы с пистолетом? С, не знаю, с пистолетом. Ну, в школу мы охраним и в Москве, и в Саратове. Хорошо, ну, может, там дикуха большая, типа, в России, что вам нужны пистолеты в школах. Ну, ну вы, вы что, в частной охранной компании не спрашивали, э, От кого в Купинске? Шестой разряд э, человек... Э, Я это все понимаю. Выдается... Пусть будет, пусть будет. Да? Вы не спрашивали, от кого мы будем защищать школу в Купинске? У нас свои э, задачи в школе. Мы э, проводим, у журнал, который по посещению э, заполняется журнал, посещения школы. После Э, чтобы туда не проходили, не проносили какие-то взрывчатые вещества, не курили на территории школы. После занятий школа закрывается, мы смотрим за порядком внутри, угу. то, чтобы не, не противопожарной безопасности, чтобы вода нигде то не побежала, э, окна, двери закрыты, что были, и по два часа как бы вот э, делаем осмотр школ в Самары переехали в Москву Саратов. на зараб... Э, Саратова. Саратова переехали в Москву на заработки, да? Ну, вахтовым методом я ездил. Вахтовым методом. И в Купинск вы тоже приехали на заработки, да? На вахтовый метод, да. Зашибись. Видите, как хорошо в Украине жить? Больше зарплата, чем в России вам предложили, в Москве, да? Да. топовые зарплаты в Москве, а вы приехали в Купинск, даже не в областной центр, <laughs> это не столица. Ну, центральный как-то. Ну, центральный город, по-моему, как он район, районный город. Ну, а, Москва же столица, это же предел мечтаний россиян. А тут в районном городе в Украине платили больше. Вы не спрашивали, почему? Не знаю. Не став... Ну, просто как командировка. <laughs> Ну, вы не спрашивали, да? Вообще, просто мы ехали в Луганск, то, что не было как квалифицированных лицензионных охранников. Как бы вот мы же ехали с документами, что я, я охраняю. Ну, сейчас вы в плену, да? Ну, как бы да. А почему вам объяснили, почему вы в плену? Если вы такой хороший охранник, детей должны были охранять, ну, пересеч... с пестиком, Миш. Пересечение границы с оружием. Это уже статья. Да. То есть вы только сейчас начали понимать? Ну, это я понял, когда уже как бы в процессе приехав сюда. А до этого головы э, не хватало? Ну, там говорили, что это все освобожденные как бы, территории, здесь войны нету. От кого освобожденные? Ну, войны, ну как Не, не, ну, от кого ну, территории освободили? Ну, от во... кто воюет. В смысле, кто воюет? Ну, от, кого, от, кого россияне освобождали территории? Вот Купинск от кого освобождали? Ну, в Купинске не было военных вообще. В смысле, там были, там, там россияне захватили. От кого, от кого защищать, э, э, ну, от кого освободили? Украинцы воюют между собой. Украинцы воюют между собой? Ну, Луганск, ага. как там, и, и, и Украина. А, украинцы воюют между собой, да? Это откуда вы знаете, что украинцы воюют между собой? Ну что, в Украине шла война. Какая? Потом... Кто ну, стороны конфликта? Ну, между собой. А между собой, да? Ну, я так понимаю. А за что? А за что воюют между собой? Наверное, ну, за территорию. Кто хочет что? Вот, Но ну, луганчане как... хотят, э, чтобы жить отдельно. Украинцы хотят отдельно, чтобы э, на своих территориях жить. И когда это началось? Ну, я политикой не занимаюсь угу. давно. Угу. По-моему, так. Жена, дети есть? Да. Сколько? Двое. Сколько лет? Ну, уже 19 и 13. Жена советовались, когда ехали ее сюда? Живете или вместе? Я поехал просто как бы на 15 дней, что у меня вахта закончилась, и можно было съездить на 15 дней. А много таких вахтовиков есть, защищать школы ездить? Я не знаю, человек 50. Это была первая командировка. Человек 50, да? А другие куда поехали? Сватово, Свати, Сватово. Сватово угу. есть, угу. Такой. есть такой город, да. Сватово. И вокруг Купинска какие-то школы, не могу сказать. В Купинске, по-моему, четыре школы скрывались. И еще где-то проехали. Охрана в а фильме кто платил эти деньги? Ну, это же на 10 тысяч рублей больше. Ну, честно, не могу сказать. Просто деньги должны приходить, как обычно, у меня на карточку. Угу. Я не интересовался, кто. Я ну, понял. Короче, вы ехали <laughs> защищать освобожденных. А вы понимали, что едете на другую территорию? А как вы себе это вообще представляете? Другая страна, другой народ. Вот вообще, какое у вас представление было, когда вы ехали? Ну, я как бы ехал, что открываются школы, нужны охранники. Как бы... В Украине? Или как для вас это представляли? Ну, в Украине, что нужно охранять школу, как бы. Требуется лицензионная охрана, как бы и на этом основании. Как бы не воевать даже не было. Вообще, комедий клаб какой-то, да? Это все так говорят. Я... Не, вот я вас вот, слушаю. Не, я, я сам сейчас, когда, когда сюда попал, я как бы тоже уже въехал в это, что в что въехал? Ну что это как бы смешно. Ну да, это очень смешно, то, что вы рассказываете. Это очень смешно. У вас высшее образование есть? Нет. А какое? Среднее специальное. А специальность какая? Станочник широкого профиля. Угу. Путина поддерживаете политики? Ну, как-то не интересовался. Не интересовались. Да, вы гражданин э, Российской, Российской Федерации. Федерации. Да? И политика не интересуетесь в Российской Федерации? Мне просто нет интересоваться, я работаю по три месяца. Вы так заняты, что вообще ничего не понимаете в жизни. А как вы вообще жену нашли, детей родили, вообще ничем не интересуетесь? Ну, это было давно. А как, тогда еще интересовались, да, Тоже чем-то? Не Тоже не интересовались, да? Просто сейчас некогда я даже телевизор не смотрю уже давно, то, что некогда просто смотреть его. А то, то есть вы вопрос не ставили, да? Вот что мы будем делать в другой стране? Я тут на заработках в Москве 75к, а мне предлагают Купинское в районном центре. Вы смотрели вообще на карту, что такое Купинск? Не смотрели, да? А я, а я что-то не понимаю, во что, как товарняк посадили и приехали? Изначально было, что едем, где вообще войны нету, школы. Как войны нету? Вы что, ничего не смотрите? Ну, последние месяца четыре точно не смотрю. В Украине еще что происходит сейчас? Ну что, была война, ну, была война или есть война. Война между кем и кем? Между украинцами. Между украинцами, да? Российские войска здесь есть? М-м-м, Сейчас-то есть. Есть, да? А до этого было между украинцами. А с 24 февраля кто воюет в Украине? Ну, я, как я слышал, что Луганск попросил Россию помочь э, воевать за Луганск. А где слышали? По телевизору. По тел... То есть Луганск попросил воевать за Луганск, да? Вы где находились? Э, дома. Дома, да. А приехали? То есть Луганск просил воевать за Луганск. Вы очутились в Купинске. Да. Хрен с ним. Пусть будет, по-вашему, Луганск, просил воевать за Луганск. Вы очутились в Купинске. Я, я, я, я так и думал, что мы едем в Луганск. Хорошо. Знал, что... Очутились в Купинске. Там есть вывески. Какой да. населенный пункт? Сколько вы там находились? Несколько дней? Э, пять дней. Пять дней. Купинск – это какая область? Э, не знаю. Харьковская? Харьков, да, Харьковская. Харьковская. У вас телефон есть какой-то вообще? Нет, у нас забрали все это. А почему забрали? Сказали, что на сим-карту приходит э, бомбить мол. Если звонок идет. А, стоп! Э, так с... все хорошо. Я это все понимаю. Я это все понимаю. Сим-карта, звонок могут бомбить, связь и так далее. Так с территории освобожденные. Войны нету. Угу. Зачем телефон забирать? ну, что если с российской сим-карты позвонить, то что-то вычисляют и прилетает бомба. Так территория же освобождена, вы мне говорите? Я не знаю. В, в кавычках освобождена? Ну, ну так вот, как-то так. Еще вопрос. В голове что-то есть? Сейчас. Вообще в жизни что-то было? Вот серое вещество у людей, да, вот какое-то там серое вещество, они там мыслят, какие-то вопросы себе задают, что и как, что зарплата выше в Купенске или в Луганске, чем в Москве. Вы же там на заработки ездите в Москву. Да. Да, а тут в Луганск. Ну вот, и как бы, ну, вещество, оно должно было дать толчок этим всем мыслям. Вот, Но... Ну. вот просто так. Ну, толчок был, что как бы не на войну же еду. Вот как-то как, -то, так. А здесь, ну вот вы с россиянами сидите, они откуда с Луны свалились? Ну, здесь сейчас? Да. Кто они? Ну, много чего понимаешь, осознается, конечно, в голове. А много таких в России, как бы? Много. Много? Ну. Я просто не знаю, что сказать, честно вам скажу. Ну, я, я тоже ничего не могу сказать. Я не могу там, я не хочу как-то там, ну, плохо говорить, но мне такое ощущение, это там что? Не, ну реально предложили съездить на, в командировку на 15 дней. С большей зарплатой по своей специальности. Туда и обратно. Я не вижу здесь ничего такого. Политикой вы Тупого. А, не интересуетесь? Политикой а, интересует. здесь ничего тупого нет, да? Ну, такого, ну, я не знаю. Как, а, как... Может, а слушай, а в Финляндию не поедете с пистолетом, Миш, так, так же сам? Не хотите поехать? Ну, я поехал не как частное жилье, я а поехал как, как, от своей фирмы, от э, у меня есть договор. Ну, а, а вы, а вы, а вы документы умеете читать, что и как? У вас вопрос не возникал, почему здесь платят, там в Украине платят больше, чем в Москве? А как вот вообще у вас рабочий день проходит? Вот просто мне интересно, чем вы занимаетесь? Телефоном пользуетесь, смартфоном? Пользуюсь. А что там смотрите? По работе. Ну что, порнуху? Нет. Ну я просто не понимаю, что там. Ну новости читаете? Ну, иногда, да. Ну и что там в новостях говорили? Что в Украине происходит? Ну как-то эта тема не... не... Не интересует. Ну, хорошо. Что в телефоне по работе читаете? Конкретно. Какие сайты вы заходите? По сельскому хозяйству, то, что я занимаюсь дома. Например, что читает? Ну, оборудование какое-то. Для чего? Для сельского хозяйства. Ну, конкретно чем? Ну, как выращивать, не знаю, там, кукурузу? Ну, типа... Вот типа такого, да? Ну, типа такого. Вообще, ну, то, то есть, честно, у меня такой штопор, что я даже не знаю, что, ну, даже вас спрашиваю, хотите что-то сами сказать? Не знаю, там, жене, россиянам, украинцам. Нет. Не хотите? Обмененным хотите быть? М? Обмененным хотите быть? Ну, хотелось бы, да. А зачем такой, как вы, россиян, ну, который ничего не читает, ничем не интересуется, не понимает, куда едет? Наверное, дальше продолжать работать. Нафига? У себя. Вы актер? Нет. Это все правда, да? Да.